O que caboclo, é salsa cobra coral. O que é caboclo, chama seu cobra coral. O que é caboclo, chama seu cobra coral. Abre os trabalhos na mata virgem. Mr.